ashama harka fuunee akkam jirtanii kabajamtootaa fi jaalatamtoota chaayinaala ayyaantuu asallaa jiru jalatti argamtan nagaan koo bakkuma jirtantis naa qaqqabu isiniin jechuun jaaladha. Egaa kaaseenaa obboleettii keenyaa kana kutaa lammaffaa qabadhee tan dhufee jira. Warroonni kutaa tokkoffaa too jirtanii amma waa tokko irratti waa tokko irraa barattan jedheen abdii qaba. Egaa ka viidiyoo kana dhobsaan haga dhumaa dhaggeeffachuudhaan wantoota gurguddaa irraa barattan rakkinni yoosin hin mudatellee jaalalaan isaa ta'uu karaa maatiitiin isaa ta'uu wantoonni abdii nama kutachiisan danuun illee gaafa dhufu akkamiin abdii akka horattan akkuma biqiltuun tokko yeroo bishaan nabee coollogee gaafa bishaan argatee too qilleensi gaariin karaa isaatitti dhufu akkuma lalisee nama hawwatee. E, jireenya namaa akka ilaaltu ta'uutitti ilmi namaatillee akkamitti rakkoo isatti dhufu yeroo isatti dhufu akka biqiltuu collogdeellee ta'u yeroo mooyyuu tattaafatee damdamatee rakkoo hundaa damdamatee akkamiin akka ilmi namaa nama ta'uu danda'u seenaa obboleettii keenyaa kanarraa ni hubattu jedheen abdii qaba. Egaa kutaa tokkoffaa warroonni dhaggeeffattan yookaan ilaaltanii yookaan hordoftanii kutaa lammaffaa kana salphumatti isinii gala jedhee tayyaadaa. Egaa seenaan obboleettii keenyaa kun hedduu hedduu keessattuu jaalala gubbaatti namoonni baay'een jaalalaan namni seenaa jaalalaa dhabe lafa kanarra hin jiru abboolee keenyarraa haga nu yeroo keenyaa kana yookaan amma jarraan nuti keessa jiru kun hagamillee ulfaataa ta'u innillee sababbiin ulfaataa ta'eef sababa teknolojiin adda addaa babal'achaa dhufeef sababa sammuun ilma namaa babal'achaa dhufeef akkasuma yuunivarsiitii adda addaa deemuun namoota adda addaatiin wal quunnamuu yuunivarsiitiidhaa waggaa ba'an kallattii adda addaatiin namoota adda addaa wajjin walquunnamurraa kan ka'e jaalallee wal lamaa wal dhiisuu ni danda'u. Yeroo dheeraa waliin dabarsanii akkasuma <clears throat> jaalallee mana barumsaa elementariitti wal baranii haga sakandarii deeman yuunivarsiitii hoogaan kan wal dhiisutu jira. Yuunivarsiitii erga ba'an immoo hojii bakka fageenyatti ramadamuun haala jireenyaa irraa ka'een kan wal dhiisu danuutu jira. Akkasuma biyyoota ormaa keessatti illee kan akkasitti yeroo baay'ee waliin ture. Waldhiisu baay'eetu jira. Garuu seenaa obboleettii keenyaa kana keessatti dhugaa dubbachuu wanti baay'ee garaa nama nyaatu e, egaa haga ilmoo e, garaatti haftee karaa biyya ormaatii kara biyyaatitti akka waliigalanii deebisanii isarratti kan dhaabee seenaan kun itti fufa. Egaa kaa kutaa tokkoffaa kutaa lammaffaa jedhee haga kutaa sadaffaatti seenaa ishee kana akka na taphachiiftetti akkan dhagayetti akkan hubattettis waan raawwatu miti jechuudha. Garuu warroonni haga dhumaa viidiyoo kana dhaggeeffattan warroota borullee yoo isinirrallee gahuu baatee rabbuu isinirraan hin jireenya shamarran kamiituu walqixxaataa akka ta'u hawwii kootiidha. Namoota sinquun namoota akkana rakkina akkanaa keessa jiraatan yookaan keessa darbanillee yeroo argitanii akkamiin akka nama gorsitanii nama kana damdamachiiftanii karaa jireenyaatti fiduu dandeessan muuxannoo isinii taafan akkan dhiyeessu godhe akkasuma immoo buleettiin kiyyallee karaa sooshaal miidiyaatirratti karaa sooshaal miidiyaa keetii yookaan chaayinaala keetirratti naaf dabarsi seenaa kana obboleettiin koo tokko. ittiin barate tariitiin immoo yoo muudachuudhayyuu baate kan muudate gorsanii jajjabeessanii nama godhuuf kan jedhuudha. ishinillee kan naa dhiyeessinaan jette anis immoo ayyamamtuu ta'etu kara chaayinaalii kiyyaatiin dhufee dhufeetoo jira jechuudha. Kanaafuyyuu obboletti kana guyyaa gaafasanii bilbila bilbilee bilbila kana kan bilbileef sitti himuu yookaan murtoo koo sitti himuu yookaan immoo abdiin ati narra godhatte akka kaafattu sitti himuufan eh, bilbilee kan jedhudha. Inni sunis maal kan jedhu eegdee egaa ulfaa dahuu kaatee jirti dadhabdee jirti fira bira hin jirtu e, firri taa'etoo ishii hin gurgurree egaa akka aadatitti jilbii abbaa dhungatamee e, tikashaan haadhaa dhungatamee yookaan sammuun haadhaa dhungatameeti miti kan wal fuudhanii wal heerumanii e, jaalala mataa ofiitiin kan walitti ayyamamaa ta'anii walitti dhufanidha jechuudha jaalalatu walitti isaaf malee. warri jaarsi taa'eetoo yookaan itti gabbaranii wal fuudhanii wal heerumanii miti jechuudha. Kunis dadhabbina shamarran keenyaa keessaa tokkodha keessattuu warroota biyya ormaa keessa jiran yeroo saniif ishiinis nama hojjetee argatuudha. Innis nama hojjetee argatuudha. Inni nyaatuu ni dhuguu. yeroo san kan itti mul'atu eh, hojii hojjettee argattu yookaan qarshii ishee mindaa ishee san kan itti mul'atu yeroo baay'ee jechuudha. Isaan booda garuu gaafa hojii sun gallakkifamee keessattuyyuu biyya harabaa keessatti ammuma mana ormaa jirruudha. Gaafa nuti shaanxaa keenya guuttatannee mana isaaniitti baanu eegalee qarshiin isaaniitillee akkasumatti nuti humna keenya furannee gaafa baanu qarshiin isaaniitillee manuma isaanii keessattuu kan boorsaa isaanii keessatti isaan hafa. Nuyi kan gallu kan ammaachitti itti gaafatamummaa mataa keenyaa furannee ofii keenyaa immoo akkasuma akkuma mana ormaa keessatti humnaan hojjechaa turre biyya keenyatti humna keenyaan jiraachuudha kan dandeenyu jechuudha. Egaa ka yeroo baay'ee eh, shamarran biyya hambaa eh, keessa turte akkasuma dhiiras haa ta'u biyya hambaa keessa turte carraan ati qabdu carraa tokkoof tokkodha. Carraa humna keetii fi rabbii keetii gaditti humna kee abdattee turte jiraattudha. Sababbiin isaa biyya kan jiru baratees. hojii dhuunfaa ofiitis dhuummatee deeme sigatee deemee jira kan barate baratee kan eebbifame eebbifamee mindaa mataa ofii qaba. Dhukkubsatullee mindaan isaa sun kan dhaabatu miti. Akkasuma xooritaallee bahu mindaan isaa sun kan dhaabatu miti jechuudha. Nuti garuu gaafa mana waanbaa keessaa yookaan mana ormaa keessaa shaanxaa keenya qabannee too baanu mindaan isaanii manuma gaafa karra nutti cufatanii nuti baanu karra cufatu. Manni illee manuma karra cufatan san keessatti hafa. Ammaachi ati karam deemtaa? akkuma gizee mana namaatitti hojjetteetuma humna keetiin argattu san biyyallee galtee daldala adda addaattis daldalii wantoota feete uummaddu kan hojjettu maaliin humna keetiin bulta jechuudha. Haa ta'u konfideensii mataa keetii qabda. Qilleensa biyya abbaa keetiif uffattee jiraatta. Namootaan wal argitaa, Boqonnaa sammuu qabda malee jechuudha. Kanaafiyyuu kunis ni jira. Obboleettiin keenyallee kanarratti hir'ina qabdu asumaanan itti hima. Eh, egaa kaa kana keessa garagarfatteetoo eh, laaluu qabdaa turteeyyuu egaa kaa ta'eetoo jira. Eh, kuni akkasumatti ah, akka mallattootti haa tuqu malee obboleettiin keenya miidhaa guddaa miidhamtee egaa kan namni tokko jaalallee ofii amanee haala kanaan amantii ofii ofirraa mulqee lafa godhu jechuun baay'ee xiqqina mul'isa. Egaa inni illee obboleettii kana biddeen ishiitirraa ishii buqqisee jireenya ishiitillee ishiitti dukkaneessee inni illee waan boqatu natti hin fakkaatu yookaan jireenya isaa waan walqixxaatu natti hin fakkaatu namoonni akkanaa kun jalqabni isaaniitillee waan wal walqixxaate itti fakkaatu dhumni isaanii baay'ee kufaadha. Nama hallayyaarra <clears throat> nama nama ganee fi namni hallayyaarra dhaabbatee sirbu tokko hidheeta fudhadha. Egaa karaa obboleettii kiyyaa ittiin deebi'aa yaada koo dhumarratti yookaan marsaa sadaffaa ittiin yaada koo bal'inaan obboleettii kootii kenna. Egaa kaa obboleettiin kun kan inni jedheenii amma achitti ati waan mana kana keessa teessetu na eegdu tokkollee hin qabdu ani dhufaa hin jiru nan hojjetadha naman ta'a nan jijjiirama kan jedhudha. Eh, kan obboleettii kanaa dabarseechuudha jedhee eh, bilbila kana irratti cufatee egaa kaa yeroo sanitti obboleettiin kun kan jettee dadhabbina namoonni eh, ofii keessanii garaatti baattanii tuun argine obboleessi keessan yookaan haati manaa obboleessa keessanii yookaan ulfamaa haadha keessaniitu argitanii jirtan ta'a hagam akka ulfaatu namni nama ta'eetoo nama garaatti baatu hin argine hin jiru hundi keenyayyuu tokkoon tokko keenyayyuu mana keenya keessa ni jira obboleettiin keenya haati manaa obboleessa keenya akkasuma haati keenya akkasuma namoonni naannoo keenya yeroo garaatti baatan waan sammuu isaanii buqachiisu qofa akka ilaalan waan isaan gammachiisu qofa akka ilaalanii e, kunuunsa akkamii akka dubartii garaatti baattu godhamuuf ni beekama jechuudha. Garuu obboleessi kun bakka ishiin dadhabdee anama nagaa nanan hiikkadhamu maalan ta'a jettee isa qofa bakka ishiin yaaduu qabdutti obboleessi kun irratti bilbilee ishiidhan almaa achitti ana nan abdatin yookaan nan eeggatin yookaan mana kana keessatti kophaa kee waan teessuuf hin qabdu. karaa warra maatii keetii yookaan karaa fira keetii deemuu qabda eh, jedhee yoo irratti bilbilu egaa ka eh, miirri akkamii akka ishiitti dhaga'amu bakka ishii buunee tokkoon tokkoon keenyayyuu oggaa ilaallu hagam akka ulfaatu tilmaamuun nama hin dhibu jechuudha garuu ilma namaa kana rabbiin oggaa gargaare keessa dabarta oggaa jedheeni boru nama taata oggaa jedheeni eh, rabbiin durseetu akka jajjabaattu yookaan laphee ishii ishii eega jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi har'a guyyaa har'aa taate harara dhaabbattee nama taatee seenaa akka seenatti akka dubbattu kan taasise rabbi yookaan uumaa ishii kan ishiin yookaan abdatte rabbiin ishii yookaan itti bultutu ishii gargaare jedhee tanan fudhadha jechuudha. Sababbiin isaa dubartoota hagam akka kunuunsan nan beeka. Abbaan manaa ganama biraawuyyuu bahee galgala waggaatti galuu keessattuu bakka dadhabbina ishii geessatti hagam akka yaadda'uu e, ni beekna jechuudha hundi keenyayyuu. Garuu isheen kun irratti bilbilamee na osoo erga deessee ta'ee erga lama taatee ta'ee e, homaa miti nama jechisiisa. Tarii daa'ima kanallee baattetillee akkuma nama kamiyyuu xaarrachuu dandeessi. E, Hookanin immoo odoo ulfi kun osoo hin guddatin ni damdamatti lafallee odoo dhooftee naasuudhaan osoo lafallee dhooftee waan damdamachuu dandeessudha jechuudha. Garuu ji'a sagal jechuun waan xiqqaa miti dhalachuu ka'ee jira mucaan kunii. Ishiin dubartii dadhabduudha. Egaa ka dubartiin tokko kan deessu ji'a tokkoo fi haga guyyaa kudhanii yookaan kudha shanii <clears throat> yoo akkam baay'ateedha. Garuu guyyaa kudhan waan akkasiitiin baay'inaan dubartoonni kan turtu jechuudha. Guyyoota kana keessatti inni bakka daa'im mucaan kun dhalachuu ka'etti Bakka ishiin halkan ciisuu hirriiba e, bootan hirriibaatti mijachuu odoo mijatee jiruu kan garaa keessa jiru nama waan ta'eef e, hirriibnu hirriiba nagaa dhabdu keessatti inni immoo akka ishiin nagaa hin arganne jecha kana gaafa <clears throat> ishiitti deebisu <clears throat> dhiifama obboleewwan koo isiniin jechuun jaaladha hordoftoota koo asumaan dhiifamanaaf godha sagalee kootii fi isiniin jechuun jaaladha egaa ka jecha tokko qofa jecha kana qofa kan jedhee kana jedhee bilbila ofii cufate jettee egaa ka hirkadhee tan jira tiraasitti hirkadhee tan jira yeroon galgalaadha jettee. cal jedheetuman tiraasii sanitti hirkadhee ija koo dunuuffadhee yeroo daqiiqaaf yookaan hafuura koo gadi deeffadhee hafuura koo cim too qabadhe daqiiqaa muraasa akka daqiiqaa kudhanii waan akkasii qofa ija koo dunuuffadheetan gorora koo gad liqimsee hafuura koo gadi dhoowwadhee daqiiqaa kudhan calliseetuma of laale e, jetti obboleettiin kun cimina akkamii akka mul'isuudha. Eenyu namni gizeessanii kanatti kan bahee gadi bahee iyyuudha gudii ta'ee salphadhee kophaan jira. Abdiin isarraa qabaa Abdiin natti kute kan jedhudha iyyuu namni kaa yeroo sanitti garuu obboleettiin kun callisee tan of gaggeeffadhe. Daqiiqaa san keessatti waa tokkoon beeke. Akkuma inni har'a biyya ormaa keessa taa'ee kaardii guuttatee naa bilbilee nan eeggatiin jedhe kan anillee da'uuf guyyoota muraasa tun hafaa miti anis nan da'a. nan daha boru deemee tana hojjechuu danda'a. Daa'ima koo eenyumattuu kennadhee maatii kootiitti kennadhee deemeen hojjedhee anis akkuma isaa qarshii argachuu danda'a. Kan jedhu homaan ta'uu hin da'uu maalan ta'a akkamittan hiikkadhaa kan jedhu keessa koo hin dhufne jetti obboleettiin kuni anis akkuma nama kamuu nan da'a. Nama nan ta'a kan jedhu keessa kootiitti too jira jette waan nama dinqisiisudha. Eh, dhugaa dubbachuuf yeroo sanitti daqiiqaa kudhan keessatti murtoo akkanaa qabaachuun ishiitu shamaree akkamii akka taateedha kan nama dinqisiisu. Eh, dhugaa dubbachuuf ani asumaan eh, baay'een ishii dinqisiifadha. Baay'een ishii ajaa'ibsiifadha. Egaa kanus shamarran waa tokko waggaa nu mudate mudannuu keenya keessatti hagam damdamachuu dandeenya. Waan nutti dhufu keessatti guyyaa guyyaadha wantoonni abdii nu kutachiisan danuun dhufuu danda'a. Gaayilli yeroo hundaayyuu algaa baalgaa yookaan immoo yeroo hunda gammachuu waan abdii namatti horuu osoo hin ta'in walitti bu'iisni oggaa jiraate hagam ishiin kan si jira kan jedhameen nuti odoo walittuu buune ta'e abbaa manaa keenyan hiriyaa keenyan hagam damdamachuu dandeenya kan jedhullee as keessatti akka of laallu nama taasisaa Dhugaa dubbachuu fi e, gamanumaan baay'ee tokkoon ishii dinqisiifadhaa Viidiyoon kun ittuma fufaa. yaada keessan koomentii jalatti na barreessuu hin dagatinaa isiniin jechuun jaaladhaa obboleewwan koo turtii gaarii.